I recently had a chance to visit the natural farm Nagaoka on the backside, the less visited side of Miyajima Island in Hiroshima. And I learned so many things about the balance of life as an organic farmer from a young couple that has started this farm as a new phase in their life and their career so they change careers and they move to Miyajima Island and they're managing to grow food not only for themselves, which is healthy and nourishing for their bodies, but also doing farming in a way that is fulfilling and meaningful for their lives. And it fits with their small family dynamic. It was so wonderful spending time with them and learning from them. and I hope it's an inspiration for many other people who have a chance to watch the video. あの戦後にすぐあのここは島神様の島だから耕しちゃいけないって言って、うんうん、要は農業しなかったんですけど、はいはい、もうさすがに戦争終わった後で、はい、何も食べ物ないからなるほど、はい、ここで作っていいよっていう時が来て、これズッキーニかな 茎なるもうちょっと花が終わりかけて茎にはやっぱ暑い時は苦手ですねあそっかはいあの3月ぐらいに植えてつい1か月前ぐらいがもう最盛期っていうかボンボン取るよったんですけど結局僕らが例えば世間であのまあ活躍できる、うん、なんか例えば有名になるとか、うん、なる時はもういよいよ世の中が おかしくなってる時っていうか、だから、はい、まだ僕らがこう、ここでこの、この農業が別に流行らなかったりするのは、まだ世の中が成り立ってるっていうか、はい、だから、それはそれでいいなと思って。ここに来るのは、うん、カラス、トンビ、あの、タヌキ、うん、アナグマ、うん、で、ここにこうやってついとったんですよね。だけ僕は、あ、これタヌキかアナグマかなと思って。 って思いよったんですけど、あのここの支柱のここについてたやつもこうなってたんですよ。ってことはあのカラスかなと思ったんですよ。で今思えばやっぱりくちばしでこうつついたような感じで手でやったような感じじゃなくて。うん、いや今年が初めてカラスに今7年目なんですけどだけ いろんなことが起こりますよね。 <laughs> そうそう。あの、これなんかっていうと種なんですよ。うん、これでまた来年のここから種出して、それを植えるんですよね。僕たち農業の、まあ、あの、特徴は、やっぱり種取りをしていく。次の世代に次の世代に残していくような。最初僕は男だから、あの、新しい種買って、もう一回やり直そうとしたんですよ。でも、 妻が女の子で、この子たちでいいじゃないって言って、ここから種取ることに決まりました。だからこれからは、やっぱり女の人の時代というか、考え方の時代だから、僕はもう負けました。押し寄せてきて、もう蜂がブンブンブンブンこう、花粉をやるから、あの、いろんなものが混じってきたんですよ。だけこの、こういう白い品種と、こういう白い品種と、こいつですね。うん、こいつと、 例えばまあこんなやつとか、はい、これも混ざってるんですよねいろんなもんいろんなもんが混じってるかな <laughs> なんかもうバラバラになってきたキ食べてるんですけ、えー、中がちょっとついてるけどあんまりトゲがないんだけど昔からのこういうナスを育てたら トゲがすごいんですよだけあの食べる人も注意せんと怪我するんですよねでもやっぱりあれですよねなんでトゲがあるかって言ったら敵から守るためにトゲ作ってるからそうでもカラスに食べられてるんですけど <laughs> って生えてくるから、これをいかに大事にできるか、やっぱり あの生えてくるものによってあここはいい畑だなとかはいすごい見えるんですよだから僕たちとしてはなるべく草は生やしたいだけど野菜は作りたい、はいはい、そこのせめぎ合いを、ね、はいで今年からやってるのがえっとちょっともう草まみれなここは分かりやすいんですけど、1メートルに野菜を植えて、1メートルは雑草あそっかっていうことをしてるんですよ、はいはい、だから昔はもう野菜野菜野菜って植えてたんですよ、 だけどあの植える分は半分になっただけどおそらくあの収穫は多くなるはずになる、はい、だから人間の要するにこう欲との戦いというか、うんうん、じゃあ僕たちがどれだけあのお金があったりすれば、うんうん、あの暮らしていけるのかとかじゃあ儲かるからってどこまでが僕らもちゃんと限度があるんですよ、はいはい、いくらまでっていう。 それ以上になったらあの次は何するかって釣りしたり <laughs> 鶏飼ったりして自給率を高めていくっていうことを考えてて、だから農業って結構そのここは忙しいけどここは冬は暇だとかっていうのがあるからなるべくやっぱり今の時代あもう農業は忙しいんですって言ってもあまり美味しくないんですよねあの食べる人がそうじゃなくてちゃんと楽しくやってるし休みはしっかり取れるし、はいはい あのっていう農業してますっていう方は多分今の新しい働き方っていうか、はいはい、お客さんにとってはいいと思うんですよ、だからそういう意味でもあのなるべくこうなるのをこうするためのやり方っていうのが1個まあ落ち葉とかも落ち葉って入れて実際野菜の栄養になっていくのは、うん、多分まあ1年から3年ぐらいかかると思うんですよ硬、ね、いし、はいはい、にくいから。 ってことはどういうことかってすぐまいたからすぐ結果が出るわけじゃないなるほどだけど1年から3年かけてじわじわ知力というか基礎的な土台になるからなんかそういうものを暇な時にというかこの忙しくない時に入れて、はい、で忙しい時はそういうことをしなしないでいいようにでやっていけばいいかなっていうのが、うん、今でも難しいと感じてないですね。 あのやっぱりただ自分に力がなくてできてないってことはたくさんありますけど難しいことは多分ないですね。うん、あの難しいと感じた時は多分自分が何て言うんですかあのいろんな余計なことを、うん、 <laughs> 考えてた時は難しい気はするんですけど、例えばもっともっと売り上げ上がるんじゃないかなとか例えばもっと野菜をたくさん作ろうとかは難しい気がするんですけど うん、自分のまあやれる範囲も分かったし自分の実力も分かったし <laughs> その範囲でやったらあんまり難しいとは感じてないですね。うん、いいね、はい 紫ですつる紫つるつるつるの紫だけどあの緑なんですけど紫のやつもありますそれとこれはひじきひじきですできゅうりもきゅうりはあのうちでずっと五年ぐらい種取ってる分なんですけど結構このくらい細くしたら あの普通のだったらこうビチャってなんか崩れちゃうんですけど、結構強いから見ても焼いてもあの崩れないですしっかりしてるんであの肥料とかで育つとやっぱ一気にグワッと大きくなるので。水だけとかそういう密度が密度が濃ゆいんで強い感じです。それと作り方なんかナスナスはえっとみりんと 醤油を1対1で素揚げして入れるだけですであの油が適度に入るんで素揚げしたまま入れるとなんで夏のこう食べなんかご飯と一緒にっていう感じすごい美味しい、うん、それとキュリーはそのままキュリは酢のものお酢と砂糖だけですこれ焼いてないんですかこれですかあ塩もみして塩もみしてで砂糖とお酢 これも、えっと、みりんと醤油だけですでもちょっとだけこの梅干し作る時の梅酢上がるおしおきゅうりいうかあれをちょっとだけ入れてますだからおにぎりも梅酢で握ってるんですけどあの夏にあの防防腐っていうか草あの傷みにくい効果があるんでちょっとずつ梅酢を入れてます あの空空っぽのから空に芯があの芯芯芯のナッパでここは空洞なんですよ中がだから空洞の芯がない葉っぱっていうこれとバジル、うん モロヘアモロヘアモロえエジプトとかからだと思う、はい味噌汁に納豆も入れました入れ入れてましたあ、いやそれがそれがモロヘイヤのちょっとこうネバネバの、うん、あのちょっとネバネバがするほうれん草よりも、うん、だけ何と近いかな、まあ、どっちかというと夏のオクラとかでネバネバするような、なんか夏に強い野菜です でもみんなが虫で困ってるっていうのはそんなにわからないなぜ困ってるのかそれはやっぱりそのバランスがおかしくなってるから1個の野菜をたくさん作るとやっぱりそれを好きなものが来てもうたくさん食べて増えてってるけどそううまくはいかないことはたくさんあったそれはなぜならば欲張ってたくさん植えたりしてああ虫がとかはありました確かに。 バランスが、要は僕の頭のバランスですよね僕が欲を出したりとか自分がまだこれあのこれだけなのにこれだけのことしたりしたらやっぱり自然からこう教えられるっていうかあすみませんって言って I titled this video Salt of the Earth because that was the impression I was left with after talking to and learning about the organic farm. They are humble and hardworking and honest And of course, because it's a beautiful, organic, natural farm, it seems very fitting to have the title Salt of the Earth. So I hope you enjoyed this video about the organic natural farm on Miyajima. Please subscribe and I will be introducing more places, products, and destinations which have a sustainability focus in Japan.